Merhaba arkadaşlar, Frekans hoş geldiniz. Kutu kutu derken <laughs> yine iki tane daha kutu var elimde. Şurası hafif açılmış yalnız. <laughs> Her neyse, bayincoins.com'dan sizin için alışverişi yapmıştım. En ucuzunu almıştım. Çünkü ilk başlarda siteye güvenmek anlamında ufak bir sipariş vermek her zaman daha mantıklı. Hem güvenilirliğini hem de sizinle ne kadar ilgilendiklerini anlayabilirsiniz. 0.9 dolar olması lazımdı. 1 dolar da olabilir. Bilmiyorum ücretsiz bir şekilde geldi. Kargo ücretine değmez yani. <laughs> Neyse. Kutunun içinden şöyle açayım. 4-5 tane gelir dedim. Bir sürü kulaklık silikonu geldi. Özellikle e, geceleri eşi, çocukları horlayan insanlar için bir numara olacak bir ürün diye düşünüyorum. Bu kulaklık silikonu nasıl bir şeymiş ya? İçinden bir tane aldım arkadaşlar kulaklık silikonunun. İkili ikili paketlerde çıkıyor. Valla merak ettim açacağım. Herhalde 2-3 kullanıma şey olur. <laughs> Kulağıma sokuyorum şimdi. Dünyanın en başarısız kulak silikonu diye düşünüyorum. 1 dolara bu kadar artık. Artık kulaktan mikrop mu kaparsınız, ne yaparsınız? Sesi engelliyor mu ona bakayım. Hiçbir şey fark etmiyor başarısız. Vallahi hiç memnun kalmadım. Diğer kutumuz AliExpress'ten. Bu daha heyecan verici bir ürün. Evet, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bir adet Hi-Fi edasında yine gönülleri fethedebilecek bir kulaklıkta bir daha çıkacak gibi. İki taneymiş. Bu da aynısı. Yalnız e, dayanamadım göstereceğim. Çok güzel şeyi var ya. E, paketi var. Paket diyorum çantası var. Taşıma çantası çok tatlı ya. Bakar mısınız? Beğendin mi Seda renklerini? Bana ver. Sana vereyim bunu. Tamam. Zaten bir kulaklığa ihtiyacım vardı. Allah her ay her kulaklığı deniyorsun. En şanslısı sensin. O kadar çok insan bu kulaklıkları denemek istiyor ki. Araç geldi. Dayım herhalde. Dayım geldi arkadaşlar. Bugünlük de kutu açılış videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.